Dieu le ramen au séjour vert toi que le pardon la clémence ô mon Dieu le ramen au vert toi mon Dieu bon Dieu le ramen au séjour presedus sacre Nura pala so presete sacre, uvron nubra. mon Dieu le ramène en toi que le pardonne la clémence mon Dieu le ramène en toi mon Dieu mon Dieu